अस्सलाम वालेकुम मे नाम यकीन सिकंदर बुस तुर्की मज रोजन वोल साइकोथेरेपिस्ट कशर बह तो मज मज मेंटल हेल्थस पे बह कंटेंट या वीडियो बनावान पे तिम ऑनलाइन कर अपलोड तम पे बे बन असान तम कह सवाल पृछान तम तल तक मे कत क्लियरली फिक्र इस बह रेस्पॉन्स खास तौर नौजवान हूं मे वो हदस तक लैक ऑफ स्किल्स या लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वो तुम ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर में ऑलरेडी प्रॉब्लम तथा जॉबसन हज सह बोड़ बार मसल नौकरी झांडन या नौकरी मिलन कश्मीर मे बोड़ बार अख मेरेकल खास तौर पे गारमेंट सर्विस ये वन सह कम हतर यीचा अनएम्प्लॉयमेंट बेस अनएम्प्लॉयमेंट वजह इस नौजवान खास तौर पर पे मर्द क्या मर्द फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी सैनिस सोसाइटी में तम तम पे ड्रग एडिक्शन मुबतला बाकी आदतन मज खराब आदतन मज चाहे पे स्मोकिंग या बाकी तम कह اَن ہیٚلتھی کوپِنٛگ میٚکینِزٕم یِم چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ گژھان مُبتلا واریاہ اِنسان چھِ مےٚ کَران ایٚپروچ فیس بُک یا اِنسٹاگرٛام تھرٛوٗ پَتہٕ چھِ مےٚ تِم پرٛژھان کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہَسا ہیٚکو جاب ژھٲنٛڈِتھ یا تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ کینٛہہ مَدَد کٔرِتھ تُرکی منٛز جاب ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ مگر تُہۍ وٕچھِو اَتھ منٛز چھُ اَکھ پیٹٲرن واریاہ لُکھ تۄہہِ چھُو پَتہٕ تِم کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ لیکھان بہٕ چھُس مٮ۪نٹَل ہیٚلٕتھ پرٛوفیشنَل بہٕ چھُس نہٕ جاب رٮ۪کروٗٹَر کانٛہہ تُہۍ چھُو نہ چھِ سَلام نہ چھُ کَلام سیوٚدُے can you help me finding a job یا how can I find a job in Turkey but there need to be some skills first of all तुम पान पान इंट्रड्यूस कर क्या तुम बैक ग्राउंड क्या हेको कर इकवटे तो तम तुल तो मे फिक्र कि यह कह जबरदस्ती कर क्या यह कह सो चीज कि मगर यह तुथ चीज लैक ऑफ एक्सपोजर के वजह से गाँव ये मे पैटर्न वो इन मैसेजन हूँ मे दब क्या अत हेको वीडियो बनवित यहाँ ये चीज हेको ये आइडिया इंट्रड्यूस कर गोडनेथ ये वाचान कि अन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लूकन है वह हदस तक अच्छे डिग्री वह एजुकेशन अनकॉमन कह مگر اَسہِ چھُنہٕ لیک آف ڈِگریٖز کینٛہہ اَسہِ چھِ لیک آف سِکِلز أزکِس زمانَس منٛز یُس جاب مارکیٹ چھُنہ یہِ چھُ اَکھ واریاہ اَکھ نِش ایریا بیٚیہِ اَتھ نِش ایریاہَس منٛز اٮ۪نٹرٛی کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ تۄہہِ صرف ڈِگری ہِنٛز ضٔروٗرت کینٛہہ تۄہہِ چھو سِکِلزَن ہِنٛز ضٔروٗرت یِم اَسہِ سِکِلز چھِ تِم چھِ اَسہِ منٛز واریاہَس حدَس تام لیکِنٛگ أسۍ کیٛازِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز پرٛٮ۪فَر کَران یہِ کہِ اَسہِ حظ گٔژھ آسٕنۍ سرکٲرۍ نوکری پَتہٕ کوٚر ٲسۍ تَن سۄ چَپرٲسۍ نوکری نِش صحیح سۄ کوٚر ٲسۍ تَن پَتہٕ کٕلاس فورتھٕ نِش صحیح مگر سۄ حظ گٔژھ آسٕنۍ سرکٲرۍ نوکری تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ अस पनस पानस मज कॉन्फिडेंस क्या सोन इस एजुकेशन सिस्टम ना यह पनस पानस मे कॉन्फिडेंट बनान क्या कि पगह हा हे बह पनस बलबूतस पे कह चीज़ कर बहस हे मे पन स्किल्स इस मे पन टैलेंट बह हे तथा भरोस कर एजुकेशन सिस्टम रिलाई करना कत पे सस तथ अकिस अगर हाँ अतम गवर्नमेंट जॉब मिले तमें गवर्नमेंट जॉब किस बलबूतस पे बन बह स्टेबल पत् ना मे मे जॉब सिक्योरिटी तीस मे ना बे चीज़ झाड़ने जरूरत क्या तेल कौन प्राइवेट जॉबस जॉब माना हालांकि प्राइवेटस मज अगर तुम नबर तुम्हु या तुर्की मज तुम ये सारी जॉब आसान कॉन्ट्रैक्टस पे बेस्ड ये तिस कह तुम लगू अक लट नौकरी पे पेंशन पे इंसान रिटायर तथा पे बे गई प्रमोशन मा और यो मस पेटवन तम चीज छी ना एग्जस्ट गे मेजोरिटी सेक्टर सुन प्राइवेट सेक्टर अस मेजोरिटी मिडल क्लास सेक्टर अच्छा गवर्नमेंट नौकरी सू कम खुद सू अमे खतर कि अच्छा पनस पानस मे कॉन्फिडेंस कह यह वो तुम पूरे इंडिया या बरसगीर ये हूँ तुम वन एजुकेशन सिस्टम तमें खतर मिसाल के तौर पर तुम्हें इनफोसिस इन्फोसिस तुम अगर कंप्यूटर्स मे कह डिग्री तक कर्म तुम तो मास्टर्स तुम तो बैचलर्स तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर इनफोसिस मिसाल के तौर पर इंडिया मे पुन अलग कैंपस ये तुम ट्रेन करान पन्न नवन एम्प्लॉन तम करान ओरटेशन तम अक वरी कोर्स दिन सह कम खुद सह अम खतर कि सोन एजुकेशन सिस्टम तुम सोन स्कूल पेटा स्टार्ट गोस ग मगर यूनिवर्सिटी पत्ती यम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आसान तिमन मज तम स्किल्स आसान कह यम इंडस्ट्री मे जरूरत है सो स्किल ओरिएंटेशन है ना खास तौर पे बहर वन एक्सपोजर खतर अस लोकन रिक्रूटमेंट बह करान मिसाल के तौर पर ये जाए बह जॉब करा या इंटरव्यू बह करान सी वी बह अस यम सॉफ्ट स्किल्स ये वो इन बह हार्ड स्किल्स तक वन मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स तथा वो मे लकट एग्जाम्पल लुख कित पे एड्रेस करा ना सलाम ना hi hello I need a job in Turkey like ये एटीट्यूड अस ना इस एटीट्यूड पे तो अगर खबर कसा डिग्री असो ना आपको किसी भी जगह जॉब नहीं मिलने वाली ये ये मो तभी गारंटी अगर तो ये एटीट्यूड छो तो अस कत स्टार्ट कर सबसे गोडनिश कत अ कम्युनिकेशन स्किल्स कर डेवलप डिग्री तो आपकी टाइम के साथ होती रहती है तथ मे प्रॉब्लम कह तह मिलव degree and it's just a piece of paper तुम हूँ सी वी यस मज खबर कत चीज लिखित मगर यु पे इंटरव्यूस मे ना अपेयर जो एपेरेंस आस बॉडी लैंग्वेज आसो जवाब आवाल वर्क एक्सपीरियंस आ सू वैल्यू टेबल पे थाना पे एम्प्लॉयस ब्रोट कह तमें तक तरह सोरी कह फिक्र पेन तुम खबर कसा डिग्री तरह सो डिग्री तो सी वी से थाना यहाँ स्लश है वाला सूच स्लशस मे गा तो जॉब नहीं मिलती तथा रीजन यह कि there is an extreme lack of skills बे ब्या चीज ये तो सोन एजुकेशन सिस्टम गोस एम्फसाइज कर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये वाला मगर सानी सोसाइटी मे पोस अ टैबू अच्छा जहां वन ओपनली कस क्या जेन कस क्या खर्च कर सो क्या अच्छे तूत अ टैबू बनोम अच्छा फाइनेंस मुतल कत चाहान कर यह बड़ बार problem so one of the skills गुस आसन गुस फाइनेंशियल स्किल स्कूल मे हेचन कि कंपाउंडिंग कत वन इन्वेस्टमेंट कत वन अस पे हेको पन्नस पोसस मल्टिप्लाई कर सेविंग्स कर सारे चीजन पे कम करने तो यम क्या रैंडम थाट बहुत आज उस मे कह चीज अन्न खुद ग मे दोप ना मे वो आज बे मैसेज ये मे हजरतन लचम मे दोप डेफिनेटली पज अत पे वीडियो बना कि अत लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स कत करो स्टार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पजन इम्प्रूव कर वीडियो हूँ तुम वुचित ऑनलाइन सी वी कित पे बना कवर लेटर कित पे बना प्रेजेंटेशन स्किल्स कित ग तो बहुत इनशा कोशिश करान कि पे हेको वर्कशॉप कर खास तौर पर चाहान कि कशर नौजवान खुम अस बन तिमन खुद करो वर्कशॉप इस तुम तक पे अटेंड कर बहुत वन तु आइडिया स्टेजस मजुन कि हेको प्रोग्राम बन ये जरिए बह ये ट्रेनिंग दिख एट लीस्ट मे एक्सपोजर बहुस ताजी मुल्कन गुमत वन तान पांचन मुल्कन मूस रूदमुत वारियन जान जॉब तम कि मैं हदस तान थोड़ा बहुत मैं एक्सपीरियंस क्या मे बसान थोड़ा बहुत वैल्यू हे भी क्या पन्न बायन बन प्रोवाइड कर موضوعس متعلق یُس یہِ چھُ کہِ اَن ایمپٕلایمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ چھِ أسۍ ہمیشہِ کَران باقیَن بٕلیم کَمپٔنی حظ چھِ غلط یا گارمٮ۪نٛٹ جاب چھُنہٕ بَنان کَرَپشَن چھِ واریاہ اَسہِ مےٚ باسان پَزِ کُنہِ حدَس تام اِنٹرٛاسپٮ۪کشَن تہِ کَرٕنۍ اَسہِ پَزِ تَفَکُر کَرُن اَسہِ پَزِ پانَس انٛدر کُن تہِ وٕچھُن یہِ چھا اَمہِ خٲطرٕ کہِ اَسہِ چھےٚ لیک آف اَپورچُنِٹی کہِ یہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ تہِ کہِ اَسہِ چھِ لیک آف سِکِلٕز تہِ مےٚ باسان کُنہِ حدَس تام چھِ سۄ اِنٹرٛاسپٮ۪کشَن تہِ ضٔروٗرت اَسہِ چھِنہ ہمیشہِ وَنان یہِ مےٚ چھِ نوجوان ہمیشہِ پَران یہِ مطلب کٔریَر کاوسِلِنٛگَس منٛز سکوپ چھا یَتھ چیٖزَس کِنہٕ سکوپ چھا یَتھ سَبجَکٹَس مول موج تہِ چھُ یی پرٕٛژھان بہٕ وَنو تۄہہِ ہَتَس کَتھَس کُنی کَتھ سکوپ چھِ قٲبلیتَس اگر تُہۍ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُو نہ پَران مےٚ چھُ اِلٮ۪وَنتھ ٹُوٮ۪لتھ آرٹٕس پوٚرمُت مےٚ اوس ڈِسٹِنٛگشَن اِلٮ۪وَنتھَس منٛز تہِ ٹُوٮ۪لتھَس منٛز تہِ ٹٮ۪نتھَس منٛز تہِ ساری پَتہٕ یُتھُے ٹٮ۪نتھ کوٚر نہ پاس اَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ مانان مےٚ ہَسا چھُ آرٹٕس پوٚرمُت ہے نہ سا ژٕ کوٚن پوٚرُتھ میڈِکَل یا نان میڈِکَل ژےٚ کوٚرُتھ یہِ بَڑٕ غلط سٹٮ۪پ بہٕ چھُس آز الحمدُللہ واریاہ اَصٕل پُزِشَنَس منٛز as compared to the other people مگر سُہ کَمہِ خٲطرٕ چھُ سُہ چھُ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرُن सो कदान सो रिस्क पे नीन एट द सेम टाइम अगर तुम कुन फील्डस मैं काबिल तुम नीतो कह तील्ड उस तमि फील्ड सबसे काबिल इंसान सूचा गरीब ना सह फेमस यस तो अस कत पे गोस आसन एम्फेसिस एम्फेसिस सब्जेक्टस या स्कोप किन हो एम्फेसिस बह कूत काबिल तो मे कूत कॉन्फिडेंस तमि सब्जेक्ट कि बह हेक अत कामयाब ग सेल्फ एफिकेसी वन सो डेवलप कर जरूरत अस मज हवालस मज करो फ्यूचरस मज क्या प्रोग्राम वगैरह इनशाला अगर तुम तो इंटरेस्टेड राइट टू मी तुम तो मैं मैसेज कर तुम तो कमेंट कर बे करो डिस्कस कम चीजन हिंद कचिन मज जरूरत क्या बहुत वह वरियो पे तुम रोजान क्या एक्जैक्टली कम तम स्किल्स इन मुतलिक डिस्कस हेको कर लेट्स गेट टुगेदर अस करो ब्रेन स्टॉम तम पे इनशाला हेको कह प्रोग्राम कर तथ मज हेको यम चीज इकवटे अकिस बेस नश हेचित तो अजकिस वीडियोस मज दो मैं बह मैसेज शेयर शुक्रिया बेस वीडियोस मज ग बे मुलाकात